Jordani Ramírez, final, los Tigres del Licey, mucha gente en un momento. Se sintieron desconfiados del equipo. ¿Cómo se sentían ustedes adentro? ¿Quién les daba esa proporcionaba esa confianza para ir a enfrentarse al terreno? Mira, los desde el principio sabían, sabiendo que no iba a ser fácil, ¿entiendes? Nosotros día a día vamos, fuimos a, dar lo mejor de nosotros y dijimos que si nos van a vencer, nos van a vencer el próximo año porque en este no, en este no, en este estamos nosotros en el momento oportuno. Nosotros confiamos en él y le dijimos, oye, nosotros estamos aquí por ti y vamos a ver que tú nos vas a llevar a la final. Se paró ahí, sacó esa bola, oye, no, hay más palabras, no, hay más palabras, solamente que gozamos lo que está pasando y lo vamos a gozar. Y ahora, papá, mira, nos vemos en la final. ¿Quién es papá? ¿Quién es papá? El escogidito. <laughs> Gracias, Jordani, felicidades. Seguimos con más.